Друзья, Балалайка хочет поздравить вас с наступающим 2022 годом. Давайте ее послушаем, что она расскажет нам из разных уголков нашей планеты. Вперед! Белым снегом за szczęśliwego nowego roku! что, друзья, мы с ансамблем желаем вам крепкого здоровья, удачи, конечно же, треугольных успехов. Ставьте лайки, балалайки. С Новым годом!